छोटे बच्चों को मध्यान्ह भोजन के नाम पर क्या परोसा जा रहा है इसका एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है पहली से पाँचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले अस्सी बच्चों को मध्यान्ह भोजन के दौरान सांप मिली हुई खिचड़ी परोस दी गई स्कूल स्टाफ द्वारा विशाल बर्तन में पकाई गई खिचड़ी परोसना शुरू ही की थी कि उसमें लंबा सांप पड़ा हुआ दिखाई दिया तत्काल खिचड़ी वितरण रोका गया और बाद में सरकार द्वारा